Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Наталья Китанова и международный интернет-проект Фаберлик Онлайн. И у нас очередная грандиозная распродажа детской одежды. Одежда, конечно, не всей, а определенной, предоставленной компанией. И вот, пожалуйста, какие цены? Это у нас получается цена а, каталожная, а это цена консультанта. Смотрите, 350 рублей платьишки с кружевами, шортики – а, брючки легкие, юбочки для девочек, футболки. А, разбирают мгновенно. Под джинсу сделанное платьишко. Видите, летнее такое интересное. Также есть и для мальчиков брючки вот такие. Ну, где такие цены? 399 рублей. Вот такое а, суперская рубашка. Хотела применить своему купить, но, к сожалению, невестка говорит, «Ну, рубашки вообще не любит. Так жалко, ну вот некому купить. <laughs> А то прям руки чешутся вот такие бомберы, э, юбочки маленькие, э, далее вот такие ровные юбочки. Посмотрите, какие цены. Цены, это, я не знаю, бомбические. Таких цен уж на рынке, даже на китайском уже тем более нет. А здесь, заметьте, а, суперское качество. Все практически из хлопка сделано, да, все детские вещи, сертификацию проходят, изготавливаются обязательно по стандарту ГОСТа, обязательно соблюдаются все санитарные минимумы, а также половина продукции у нас имеет э, сертификат халяль. Это свидетельствует о том, что, что в составе и в процессе изготовления э, э, используются и э, все а, такие ингредиенты, которые не противоречат понятиям и устоям Корана. Понимаете? Это очень важно смотрите, э, летние платьишки, такие всякие разные модники. И вот есть эти жилеточки, есть летние курточки, пожалуйста, на любой вкус. Даже видите, 199 рублей, но это же вообще ну, смешные цены, да? Плащики, летние курточки, джинсовочки, брючки, толстовочки, пожалуйста, с кружевами всякие. Тут видите, вот уже нет наличия, уже нет наличия, уже разобрали. Вот такие дела, дорогие друзья. Поэтому спешите, а, если у кого есть возможность заказать или через кого-то заказывается, очень а, быть выгодно покупателем в компании Фаберлик. Я этому очень рада. Всем до новых встреч и всем классного, веселого лета!